大家好，我是陈老师。今天来跟各位谈谈关于推背图的历史验证。很多关于推背图的学者、爱好者，然后对于推背图都有很深的研究。那老师也对于推背图也下了很多的功夫来去考证它。那么这集开始，我们就来一一的验证老师对于推背图在近代历史跟现在的状况。 来做一一一的验证。那当然会有人想问说，哎，老师，你为什么不直接从推背图来预测？哦，比如说像我们台湾这次的选举啊，或是中国的一些走势呢？哦，因为其实推背图它有各种论点，众说纷纭啊。为了比较能够正确的，好来跟来去推算我们现在局势，老师就必须怎么样呢？先确认这个推背图。 在老师这一个这一门里面的时间轴，前面时间轴对了，那才能够验证是说老师现在推了这个推背图的一个局，哦，有可能才是对的。哦，那这部推背图呢，其实根据老师这个很长时间的去研究，老师其实不断推演出来，哦，这个推背图当于现在亚洲群势。 跟到推到未来，啊，老师也发现有令人咋舌的一个景象，为什么呢？因为老师研究出来的推背图所演示出来的未来，它跟最近很火红的《火星男孩》，或者是众多的号称自己是从二零四五啦、二零六九啦，还是未来回到现在的时光穿越者的说法，是不谋而合的。好，来时间有限，我们不多说。 现在开始来我们第一个推背图的解析，哦，大家如果看过第一集关于我们推背图的背景解析的，哦，接下来会比较清楚一点，老师要讲什么。如果你还没有看过上一集的我们第一节推背图解析，请记得要去补看它，才知道说，哎，老师这一部这一部的神书，它到底有没有公信力？是人湖边的神话，还是它真有其事呢？好，那我们先来看看哈。 我们从上一集知道，《推背图》撰写在唐朝，唐太宗时期，哦，是由袁天罡跟李淳风两位先生共同著作。而去验证《推背图》的历史的，是一位在清朝顺治年间的一位大学者家，叫做什么呢？金圣叹先生，也就是你现在外面能够看到的《推背图》下面有一个金圣叹著的那位金圣叹先生，所以。 这个前面前半段已经有谁有谁，金圣叹先生所已经验证过的历史，好，总共三十三项，老师就不再多说了，因为金先生已经验证过的事情，老师再讲也没有什么太大的意义了。好，那今天呢，老师就从推背图的第三十四项开始，也就是金圣叹先生还没有验证过的推背图，我们来做解析。 那这个第三十四项就是所谓的丁酉，也就是所谓巽上巽下巽为风卦。它里面的忏文是什么呢？头有法一怕白，太平时王杀王。它的这个图啊，我们看这个图上，它里面是好像有两个人抱在一起的白骨哦，死，然后在好像在死在河边，旁边有芦苇。那它的颂曰是什么呢？颂曰是太平又见雪花见。 五色章程里外衣，洪水滔天苗不秀，中原成见梦全非。我们在看这个图的时候，其实老师针对这个图还是讲了一句话：这个图是辅助哦，因为这张图有没有可能是被更改过的，我们真的是不清楚啊。因为老师第一集有讲，时代的变迁，后人可能会把图给换了，但是原来的谶文跟宋约这两个是一直都是沿用的。 哦，所以说我们还是以文跟宋为主，衬文跟宋为主，其他的图像我们就看看而已，好不好？那这段说的是什么呢？这段说的其实就是清代的乾隆朝开始的内乱，包含了太平天国以及白莲教这两个组织。哦，那各位知道我们在清朝的时候啊，那个人的头哈都是剃光头的，哦，就是半边月亮头的哈，他其实是要退到后面去全光了。 但是后来越留越长，留了现在我们清朝就只留半边。那为什么呢？因为清朝入关的时候，他们有颁布一个法令，叫什么呢？留头不留法，留法不留头。什么意思？意思就是说，你要留住你的人头，那你就得剃这个月亮头。如果你你要留硬要留你们汉人的头发，那你就把头砍下来。所以说，这个是他们的规定。 导致说，我们现在看到所有历史剧的清朝人都是留辫子的，那是规定哦。你很留头发，你头就要砍掉了。那我们的这个太平天国呢？它既然是要反清的，它没有复明哦，它不是反清复明哦，它是要建立自己的国家哦，它是所谓的拜上帝会，它是拜洋洋人教的哦，拜天父的啦。那这个东西，他们当然不会去留这个头发。 哦，他们所占领的地方，百姓他们也不不用他留头发了，那士兵们也不会留这个辫子，所以说什么呢？里面的人都是已经有留头发的，早期像明朝时代的那种头发。那太平天国也是被清政府称之为什么呢？法贼，有头发的毛贼，叫法贼。哦，那白莲另外一个叫做白莲教。 白莲教它是比较偏向一个宗教组织演变出来的，因为白莲教本身是拜阿弥陀佛的，但是后来有些人就喜欢借宗教，然后去散布一些什么呢政治理念，哦，现在其实也常见啦，有些人就办了什么社会运动，那其实是说是嘴巴说的是正义，实际上为的就是你要自己的政权嘛，那这个白莲教就是当时也是这个状况。 那这白莲教的组织哦，当然很有几派，他们的衣服也是以白衣为主，主要目标其实也是反清啊。那这两个组织就应验了哦。这个像里面所谈到的，头有法，衣怕白。那最后太平天国的确建国了哈，在历史上太平天国算是一个朝代哦。太平天国建国之后，内部的制度。 哦，实在是太荒唐了。就是你人不能有钱，所有你收入来的东西，有拿的东西都全部得交国库。哦，在里面有规定，如果你这个兵士打赢仗了，也也不管你，你身上不能超过五两银子。如果你超过五两银子嘞，然后你就要打屁股，啊鞭笞要打屁股。哦，那你就算是你是将军，那你吃的东西跟你二等兵一样，都是一样大小、一样分量的，人不可有私产。 是这个意思，他是简直是比马列主义的共产党还要共产党哦，超级共产党。但是他们那时候没有“共产党”这个词，所以他们的是极致化的共产主义。这个样子状况之下，你那内部就出现了什么利益分配不均哦，因为人不可能真的缴国库嘛，你下面缴国库，你上面你把黑起来。那建国之后还包含了里面的东西南北闯好之类的各个的王，他们觉得权力分配不均啊。 啊，或是地位不公平啊，就开始产生了内乱。那这些内乱导致了什么呢？太平天国内的互相攻伐，让原本可以清廷可以获得什么喘息的时候，哦，让他们能够坐收你打完之后我再去打你们渔翁之利的。最后太平天国在他只开国一两年呢，就灭亡了，也应验了正文里面说的“太平时王杀王”。啊，我们那个图就看到两个人抱在一起。 变白骨，还有他的宋文那什么太平又见雪花剑，五色章程里外衣，洪水滔天苗不秀。洪水滔天苗不秀的意思就是什么呢？太平天国的创始人叫做洪秀全，苗不秀，那你后面的制度什么都没做好，中原城见梦全非。意思就是你本来想推翻满清，成立一个大一统的国家的，到最后都变成一场梦了。为什么？因为。 最后，哦，洪秀全兵败之后，逃到野外去，只能吃草根度日。本来的皇帝，后来只能吃草根，最后吃到有毒的草根，哦，那就病死了。好，那这一个象讲的就是我们太平天国跟白莲教。接下来第三十五项，也就是戊戌卦，正上正下对上。 它的谶是什么呢？它的谶文是“西方有人足踏神经，地出不还，三台福庆”。它的颂是什么？黑云暗暗自西来，弟子临河足金台，南有冰融，北有火，中心成剑见奇才。这个卦象啊，这个推背图这个象，它其实讲的就是我们的庚子全乱，也就是八国联军，哦，义和团他们所引起的八国联军。 八国联军最终还是攻破了北京城，烧杀掳掠，强奸宫女跟后宫妃嫔无数，并且把什么清廷里面的大内珍宝悉数抢夺。到目前还有大量的哦中华民族的文物流落在哪里呢？大英博物馆以及世界各地的博物馆，这是他们的战利品。所以说，无论是后来的无论是中华民国或是中华人民共和国。 都无权去跟他们索讨他们原来被他们抢走的战利品。那这样这个状况呢？这时候清廷他们北要面对八国联军，南要面对白莲教，这个非常危急。哦，清廷这时候已经非常危急了。慈禧带着谁？带着光绪帝整个往外逃，不然他们两个被抓住，清朝灭亡，那就糟糕了。整个中国，哦，当时的中国，中大中华或者大清朝。 整个就玩完了，我们就全部都要被分割走了，他们一定得逃。那这个时候，哦，中心奇才是谁呢？中心奇才就是称为庆亲王的奕匡，出来力挽狂澜，跟去跟这个八国联军去谈判，哦，谈了一个很屈辱，但是没有办法，一定得这么做的，叫做辛丑合约。各位国中背的很辛苦的就是这个合约。 一定得谈下这个合约，然后把这个外国人都送离北京，再把皇帝迎回来。哦，那这个就是所谓的我们的八国联军之后的处理方法。但是回来之后，光绪帝回来之后怎么样呢？应验了“地出不还”。为什么？光绪帝一回来就被慈禧太后给幽禁了，把你关起来了，哦，把你整个关起来，幽禁，把幽最后把幽禁到什么？幽禁到死亡为止。 然后又到死亡为止，就把他关在他的一个宫殿里面。哦，就说里面送给才会有弟子离合朱金台。哦，把你关进去，出都出不来。那后来就由谁？由这个庆亲王奕匡出来主政，就是帮忙的是什么？哎呀，这样被打败的不行，赶快力挽狂澜，力图中兴。怎么做呢？说推一些新政，这新政的力度跟幅度也很大，一直想要把这个国家给治理起来。 但是可惜，就是慈禧太后她这个人怎么样？老娘爱花钱，之前赔那么多钱赔出去了，都国库钱都被人家抢走，然后还要再征收新的税赔给这些洋人。那老娘就怎样？我就是一定要花钱来弥补一下我心中的不满。所以就有一这一句话叫什么名字呢？叫做“你让我不开心一阵子，我就让你不开心一辈子”。慈禧太后到后面。 一样的挥霍无度，所以说奕匡他到最后，再怎么想力挽狂澜，都已经无力回天了。哦，这个这个光绪帝也被幽禁了，整个大清大厦将倾，已经没有办法再去做了。那最后的呢，继位的皇帝又是谁？就是清朝的末代皇帝溥仪，仅仅三年的时间，就投降给了我们伟大的中华民国。 哦，由袁世凯造成的中华民国跟孙文呐，还有我们的孙文，哦，都投降了，成为什么逊位皇帝？自此，清廷就灭亡了。所以说，关于清廷的几个卦象，大概有四四个卦象。哦，他金圣叹先生，他毕竟他是一个清朝的人，所以是说这个他找到的卦象，几乎什么是从三十二三十二卦哦，第三十二象。 到三十三项、三十四项、三十五项啊，三二三三三四三五这四个项里面，去决定了清朝从开国好到灭亡，大概就有四个项。那接下来的项谈到了，就是到了中华民国的时代了，到了中华民国时代了。下一集哈，因为这一集我们再讲下去时间会太长。 我们下一集开始就要讲中华民国的推背图时代，也是很精彩，希望大家一定要订阅我们的频道，好，老师在讲的时候你才能收到通知。我是陈老师，我们下次见。